Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo siero viso della Olaz, si chiama Total Effect 7 in 1 e il siero levigante istantaneo. Allora, questo siero, che sinceramente non gli avevo dato un centesimo, eh, l'ho provato perché avevo trovato un buono sconto molto vantaggioso, perché è uno sconto di 10 euro quasi, quindi l'ho pagato una cavolata ehm, la confezione è un 50 ml che per essere un siero viso è grande e il prezzo non ve lo so dire perché è stato proprio tagliato comunque sia viene sui 12 euro qualcosa del genere in negozio promette di 7 segni del tempo quindi di essere eh, contro la riduzione eh, contro no di ridurre le prime rughe uniformare il colorito, ridurre eh, i pori, idratare profondamente, dare una leggera sfogliazione, dare più luminosità e un effetto mini lifting. Sinceramente di tutte queste cose non è che ho visto questi miracoli. Comunque sia, la formula in siero mi piace perché è molto leggera, si stende bene sul viso, è bella idratante ma assorbe immediatamente sulla mia pelle mista durante il giorno non va a lucidarla oppure a rendere più lucida la zona T, è perfetta fino a sera, soprattutto quando vado ad applicarla e poi dopo eh, mi trucco sopra, quindi perfetto. questi sette effetti miracolosi io non li ho visti ma comunque sia trovo che sia valido come siero da prendere in offerta perché comunque si trova nei supermercati a un prezzo accessibile l'Olaz è un marchio che davvero è una vita che è in, è, che è in commercio tutti la conoscono la quantità è incredibile perché normalmente si è riviso sono un 30 ml questo è un 50 quindi il prezzo che ha è buono rispetto anche alla quantità e poi ha una profumazione che non mi ricordo ha una profumazione abbastanza eh, forte ma non è persistente sulla pelle cosa molto importante non la irrita e che dire a me è piaciuto sicuramente da acquistare in offerta non a prezzo pieno ma comunque sia se cercate un siero per il viso per il giorno e se come me avete la pelle mista o grassa o comunque vi truccate prodotti più corposi non hanno senso perché andiamo a mettere prodotto su prodotto per niente questo ve lo consiglio questo è il Total Effect 7 in 1 della Olaz si chiama siero levigante istantaneo e quindi fatemi sapere se l'avete provato come vi siete trovate e come sempre io vi do appuntamento alla prossima recensione beauty se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando la campanella così verrai avvisato quando carico un nuovo video e non ti perderai le prossime recensioni alla prossima, ciao!